여기서 احنا هون بالحي بحي القابون رابطين بالعاصمة دمشق على أطراف الاستراد الدولي على الأعداء النصيرية أعداء الدين وبإذن الله جاهزين لأي محاولة تسلل أو اقتحام الجيش يبعد عنا أمتار قليلة ونحن إن شاء الله صامدون ونحن جاهزون لأي مرحلة تسلل أو اقتحام علينا ونحن إن شاء الله لن نخرج من هنا ما عنا غير هاي البلد يعني وين بدنا نروح وما بدنا منكم غير تدعوا لنا النار <laughs> محتاج